くふきあんにょんちゃぎ今日は引っ越しの日ですもう何もなくなってしまって寂しいから今から思い出を振り返りながらチャギに見せるねもう何もないですシルバーボタンがあったとこも何もなくなった めっちゃ懐かしいねこれヤドンモルカを思い出します私たちが寝ていたこの空間も2万人記念でここで撮った気がするここでめっちゃサムギョプサル食べたよねチョキン 半分もおるか何もまだ話してない何もまだ話してないイエーイ寂しいな寂しいよ 好きピヨピヨ <laughs> ピヨピヨ韓国にクリコちゃんが行くにあたって心配なことは何ですか健康かな健康健康だそうです健康結構健康あ事故事故事故事故だね、うん、もう事故に遭わないトラックが来たら走る車が来たら逃げる 食べ物とかは心配ない食べ物はもうおかゆを食べてたらいいおか成田に到着してチェックインとかもろもろ済ませたところですついにチャギに会えます 隔離生活ポロロをもう宅急便で送ってしまっていたので詐欺のお父さんが犬を準備してくれましたこの人と2週間ずっと過ごしていたので寂しくなかったですえー、約2週間が経過し本日入国後2回目の PCR 検査を終えこの結果が陰性だったら明日の12時には完全隔離終了となってチャギと再会できるようになります では明日順調にいけば再開なのでジャギが3ヶ月ぶりにどんな姿になっているのか楽しみに最後の一日を過ごしたいと思います。안녕하세요방금전화드렸어요귀여운걸로 귀여워. 아. 안 돼. 一一。わお今日から幸せの天国に住みましょう。ね。ほら、ホーしてたからね。 ようこそ家見てほらこれこれして負けなかったね 흐흐 그 기히